今天是二零二二年一月二十一日，星期五。今天咱们接着来聊施乐公司 XRX。在前两期视频里头呢，咱们分析了一下 XRX 的现金流、净现值的情况，以及高管的交易的动向。这几个方面呢，看起来呢，XRX 情况都不错。那么这些分析到底够不够呢？那么答案是不够。呃，做什么事情呢，都要讲究与时俱进。 那么，在一个平常的时期里头，之前的我们那些分析可能就足够了，大家就可以决定，呃，买还是不买这只股票了。但是我们现在所处的时代跟前几年一个最大的区别就是，我们处在一个紧缩周期的开端，所以在未来的一年、两年甚至三年的时间里头，我们在分析任何股票，都别忘了一件非常重要的事情，就是负债。 所以今天呢，我们就来仔细的看一下 XRX 它的公司的负债的情况。有这么一个事儿呢，我想单独拿出来说一下，就是我看了一下它上个季度季报的这个大体的情况，啊，它的这个资本结构呢有一个比较显著的特点，就是大家可以看哈，它这个。 去年的 Q 三，它的它的这个整个的债呢，大概在四点三个标啊、那么一年前的是四点四，所以变化不大。那么它这个债里头呢，实际上有相当一部分债呢是叫，你看这个是二点九，这是三，它实际上叫什么 XFS 的债。它为什么要把这个债单出来呢？因为这个债呢是叫施乐，叫 Financial Services，这个债呢就有点像那些。 呃，汽车的厂商，比如说福特啊、通用啊，他们有一个叫什么通用 financial services 和福特的这个，就是每一家汽车的厂商实际上都有自己的 financial services，它主要是为提供呃这个买方信贷嘛，就是说你要买他的车，你就得去呃也不是得去哈，就是你可以选择用它。 这个车厂自己的这个 financial services，它可能会有一些，呃，这个优惠的利率啊，或者是啊类似的这种情况，它就是实际上是为了卖它主要的这个产品。 一样的道理，因为施乐呢，呃，有很很多这种大型的这种复印机啊，还有文文件的这种处理的设备，那么要买一台也是很贵的，或者有的时候这种跨国公司可能不止一台，可能要各个 office 都要有，那么这是很大一笔的投入，那么很多时候呢，它就会需要一些这种。 呃，财务上的支持，那么施乐呢就提供这种买方信贷，那么这种呢，实际上就呃很像是它不是那种常规的呃信贷产品，它更像是一种应收账款的一种管理。那么总的来说，这种债它的这个它 default 的几率呢，其实并不是很高，所以它把这个单出来给你算。那么真正除去了这个。 啊，这个买方信贷的这些债以后，那么它的核心的这个债务其实就只有一点四个 billion，大概是基本上也没有什么太大变化。那么它现在手里的现金呢，就是啊呃现在有二点三个 billion，那么去呃二零二零年时候大概有二点七个 billion，所以它手上的现金还是很充裕的。那么。 这个就是它债务结构的一个问题。然后它右边这个图很有意思，它实际上是列出来它的债务到期的情况。你看它基本上呢是啊呃今年要到期零点三个 billion 的债，那么明年呢会有一个高峰，有一个 billion，那这个就相当多了，对不对？因为它核心的债务一共也就才差不多。 呃，如果刨去这个买方信贷的 F I X F S，那么它核心的债务一共就一点四个 billion，那么相当于明年要到期一个 billion，就差不多有百分之啊有三分之二了，要明年到期，然后它后几年呢还是比较平稳，都是零点三啊零点七五也比较多，但是这是三年以后的事儿了，三三年六年以后的事儿。了。那么这个比较显著的一件事呢，就是它明年要到期一个 billion。 那么我初步呢，那么一看呢，好像就会觉得，嘿，你看这个马上债务要到期了，这可能是一个风险。但后来呢，我又细想了一下，我觉得这可能，呃，固然是一个风险啊，但是第一呢，呃，问题不太大，比起他现在手上的 cash 两两点三个 billion，所以你要是摆平这一个 billion 的 cash 呢。 呃，应该也是问题不大的，而且呢，当然，他这种企业的债，他并不是说到了期他真去还，对吧？他不是说真拿 cash 去把它给还掉。呃，多数情况下呢，可能就是原来的这个债权人呢，可能就直接就展期了，对不对？过去你有，呃，比如说五年的债，那么再再加五年，很多时候在发债的时候，它就有这种 term。 呃，另外一种呢，就是说他也可以发新的债来还这个旧债。那么，如果他是明年到期的话，大概率事件他要从今年就开始做准备，他不可能说等明年到期的时候再去借债，那就来不及了。所以大概率呢，他从今年的下半年，我想就应该陆陆续续就开始要去发新的债，然后去啊准备还明天明年的这个债。那么这么一看呢？ 呃，其实也未必是一个坏事，就因为我们正在呃加息的一个前夜的这么一个时候，呃，当然呢，因因为假期加息的预期已经进去了，所以呢，利息呢实际上已经在上涨。但总的来说，如果你要从一个一个加息周期来看，那么现在的利率比起明年、后年或者甚至呃三年以后，肯定要低很多的。 所以他恰好有这一个 balance 呢，赶上了这个加息的第一年，那么能够在第一年把它做一个安排。那么如果施乐的高管比较负责任的话，那么他可以做一个比较长期一点的，比如说做一些呃五年以上的这种长期的这种债务的安排。那么其实对于呃公司锁定一个比较低的资金成本，呃反而是有利的。 咱们呢再仔细的看一下它的这个 Xerox Financial Services，它这个施乐呃财务服务或者金融服务的这个呃资产的情况。你看它这个 Q3 的时候，那么差不多有零点二五个 billion 呢是这个 equipment 的钱，但实际上这部分很少了，对不对？ 嗯，它可能有一些折旧的因素啊什么在里面。另外，很大的一部分实际上就是咱们刚才说它是 receivable，实际上就是应收账款，那么占的很大一块儿。呃，那么这个实际上是一个细水长流的这么一个一个过程。那么这两个加一块儿是一共是三点三三个 billion。那么其中呢，它有二点九一个是是债务来来支撑这个这个资产的。 那么咱们再看它整个的这个 XFS 这个 portfolio 一共是三点三三三个 billion 呢，这个是截止到九月三十号的情况。那么一共有七十万个设备在这个用这个呃这叫什么金融服务，用这种 lease 的方法，呃超过十五万的客户啊。那么这个说到它实际上就是咱们刚才提到它的坏账率了。那么它年化的这种呃 loss rate。 可能就是坏账啊，收不上来啊，或者被延或推迟的这种，大概是低于它它历史上的水平是百分之一点五，那么它现在水平实际上比一点五百分之一点五还要低，所以这个情况是相当健康的哈。那么这个呢是公司给出的二零二一财年的一个呃前瞻指引吧。那么它的呃预测呢是。 这个全年呢会达到这个七点一个 billion 的这个营收，那么其中的自由现金流呢是五个亿，呃，然后公司承诺的至少这五个亿里头要拿出来一半儿用来作为这个 shareholder return，那么这个 shareholder 的回报股东呢，那么主最主要的呢就是用两种方式，一种方式呢就是股息，另外一种方式就是股票回购。 那么公司呢，应该是在上一次的股东会上已经得到了这个授权，那么就是可以用这个五个亿来，呃，用作这个股票回购，所以这个整个呢对股价是一个支撑的这么一个作用吧。当然了，它这个数据呢，其实跟，呃，我在雅虎上看的数据呢有一点区别，雅虎上的数据呢会更乐观一点，它预计它的这个 free cash flow 大概在。 八个亿的水平，但是这个都无所谓了，因为下礼拜二吧，呃，施乐马上就要发布的第四季的财报，包括全年的财报，所以呢，这里面我们也就不用做过多的解读了，因为我们也不是说去建议大家去博这个财报季前后啊，这个这个没有什么意义这种短期的一种操作吧，所以我们到时候看吧，看下礼拜二它这个施乐。 发出来这个年报以后，我们再看看里面有没有什么值得跟大家讲的。呃，说到回馈股东的，那么有一个很重要的这个因素呢，就是它的派息。那么这个施乐的下一次的派息是在三月二十八号，是它的 X dividend day，也就是说应该最晚应该在三月二十七号买入就可以分红。那么金额呢是两毛五。 那么依它现在的股价差不多二十三块左右，那么股息率大概在百分之四点二左右，这个呢，在这种蓝筹股蓝筹股里头呢，就是说还是不错的一个水平哈。当然不会像 ATNT 那个百分之七点几八点几那种那种机会是可遇而不可求的，那你如果抓不住，那也就抓不住了，是吧？那么这个利息水平呢？ 呃，那么在施乐整个的派息的历史里面，从1977年一直到去年的这个派息的历史，在这个图里的显示的比较清楚，大家可以看到哈，之前这个派息的金额。 差不多是在两千年的这个互联网泡沫之前，差不多是一块多钱一股。那么现在呢，就是降一降，然后呢，后来也涨起来了。但实际上呢，这个图呢有一个稍微有一点误导的因素在哪儿呢？因为它告诉你的是一个绝对的金额，那么是一块多钱过去，在两千年之前，后来就变成两毛多钱，比如说一呃三毛多钱、四毛多钱这样。但实际上从 股息率来讲，实际上是一直在涨的，当然中间断了一点点儿哈。那么大家可以看到它这个股价图上，那么实际上在两千年的时候，因为它从最高的这一百五十多块钱，当时一下降到了差不多是十几块钱的样子，所以那你要考虑原来一百五十多块钱的时候派一块多两块的股息，跟你现在十几块二十块钱的股票派。 两万五的股息，实际上现在的股息率是比原来要高的，所以呢，这个呢，大家，呃，这个这个股息率呢是大家买了股票以后，这个就像，呃，就像每月每三个月领一次工资一样，所以呢，这个算清楚啊，看是不是自己想要的这么一个，能不能够呃，在领股息的同时，等待它这个股价回到它合理的。 呃，水平，那么基本上就是这么一个策略。我个人认为呢，像 XRS 这种股票呢，反正它呃发的股息呢也还可以，然后它的内在价值呢又显然又高于现在的股价，所以总的来说是比较安全的一只股票。特别是在今年这种呃加息的环境下，这种现金流充裕的股票会呃受到。 更多的投资者，包括机构的一些青睐，那么从中长期来讲，它是比较安全的一个选择。具体一个呃股价的它的走势呢，其实决定走势的这个因素绝不仅仅是这五个或者六个或者七个，肯定往少了说，至少要二三十个因素啊，这个会左右这个股价的。 变化，所以呢，就还是那句话，我一直都是说呢，这个咱们呃做投资也好，做这个呃股票分析也好，实际上都是瞎子摸象。那么我们呢，就是尽可能呢呃，多长出几只手来。我们这相当于是七只手、八只手，已经把这只象大概摸了摸。但是呢，比起这个整个一个大象来讲，这几只手摸的这些信息，其肯定还是不够的。 所以呢，大家呢，如果自己做决定之前呢，肯定也是除了听我这个瞎子讲一讲呢，也多听一听别的瞎子怎么讲，然后最终呢，咱们自己，呃，做一个决定。好，那今天呢，咱们就聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。